Vai, vai. Vai no chão! Polícia! Fala, mão na cabeça. Mão na cabeça, em quatro. Fica na posição, hein? Vai, vou te revistar. Vai, você tá liberado. Vai, vaza! Thank <laughs> you.